bir hoji akamiz aytadilar ruqayya degan bir qizim 11 yoshli qizcha olamlarga rahmat payg'ambar o'sha kitobni qizim o'qidi hammamiz eshitdik shu 15 kundan ko'proq muddatda ishdan kelamiz hammamiz o'tirib bir soat bir soat qizim o'qiydi ular tushunmagan joyda o'zim tushuntirib shu kitobni birgalikda oilaviy birgalikda e, o'qidik keyin o'qib bo'lganimizdan keyin ertasi kuni bomdod mahalida haligi qizcha turib olgan yig'idan o'zini bosolmaydi ha tinchlikmi bolam desak tush ko'ribdi haligi qizcha ruqayya degan qizlar bor ekan ruqiyaxon degan rasulullohni ham qizlari borku ruqiya bu qizcha tushida rasulullohni hovlilarini supurib turgan ekanda ko'chada o'sha e, kitobni o'qigan suratdagi kiyimdagi kishilar endi ular sahobiylarda endi tushida ko'ryaptida o'tib ketayotib bir biriga rasulullohni qizlari deb ruqayya deb o'tib ketishibdi bu kishi o'sha ostonani supurib turgan ekan o'n bir yoshli qizcha ertasi kuni turib shuni onasiga aytib beribdi shunaqa tush ko'rganini qizcha yig'idan o'zini bosolmaydi keyin hoji aka ha qizim san rasulullohni qizisan ruqayya bu payg'ambar alayhissalomni qizi o'sha ruqayya onamizga havas qilib seni men rasulullohni qizlari deb turib ruqayya qo'yganman deb qarang 11 yoshli bolani topgan darajasini qarang shuning uchun mana shunaqangi bir siyrat kitoblarini o'qisak nafosat paydo bo'ladi bolalarimizni ham tarbiyasi boshqacha bo'ladi payg'ambarni tanigan odam ota onasini boshqacha yaxshi ko'radi